はプール開きでしたねでしたけど急にプールになんか呼び出して何を No preguntes Solo gózalo <laughs> Piensa en otra cosa Piensa en otra cosa ご安心を水着ですというわけで本日のテーマは水中脱出 Usted no aprende, ¿verdad? No, amiga March, no he aprendido nada. 仕方ないから、付き合ってあげましょあんたらは水遊びしたいだけだな ¿Cómo lo supiste? そもそも水中マジックとは手足を不自由にした状態で水の中に入りそこからを外して脱出するハラハラドキドキマジック Bueno, Fry, Fue un placer conocerte. もちろん縄の結び方とか演者の安全には気を配られているので大丈夫。Ay, bueno, así sí. よし準備を動も済んだしいよいよ工作をノーグロートマガスモリラース大丈夫大丈夫いけるいけるあコニョ最後は最後決してくださいなだコよョできるもんやるもんだから今回は本当に命の危機がポケドケウノンベアセうわー誰か助けてー何コニしたフィエン大丈夫ですかサキさんこのままじゃ no ¡Ay, mamá! ¿Qué hacemos? Nadie nos dijo qué hacer. Acepté este empleo porque no había que hacer nada. Ma kun Sí, vamos. Sí, acepta. Sí, sí, acepta ¿Debo hacerlo? No. Hazlo. Le quitas lo divertido a la vida. Sí. しばらくああして放っておきましょう対応慣れてんなほら先輩もそんなところにいたら焼けますよできるもんやるもんい l ペラ e ぎや a s e g じゃあ縛るのは手首だけそれなら水入っていいです Por Dios, qué gran idea. a c m o no se me había ocurrido? これ成功したらマジのやつやるからね。Se va a poner i n 結構経つけど上がってこなくねまさかあれでも失敗 <laughs> 大丈夫ですか Oh shit. Here we go again.